babae siya na maganda pero tibo. Ay. Sa akin, natatakot ako. Baka maagaw ka pa. <laughs> Pwede na yan, Ikaw tatlo. Masaya yung madami, party-party. No. Sabi niya, hindi din na alam kung saan pupunta. Sabi ko, susunduin na lang kita. Sabi niya, ah, talaga ba? Oo, basta sa'yo yung pera. <laughs> okay yun. Maganda, maganda. Alam, ko, alam, alam kong alam mo, kasi pinaalam ko nandun sa kanya eh. Sabi ko, okay lang ba sa'yo na ganito, ganito? Okay lang. Sabi ko, okay lang. Ka ng friends mo. Dala kang scoreboard. <laughs> magdala ka daw, hoy. Ano? Mag magdadala ako ng friends ano, ko. Ano, magdala ka daw ng scoreboard. Oo, magdala. Ay, gusto mo daling kayo pang pansign? so, <laughs> whiteboard natin i-scorean. Ayan, uh, ah, dali mo lang yung whiteboard mo. Kasi hmm. ano siya, eh, bago lang siya streamer din. Eh. Ah, oh, bago streamer. Sige, nang, ano, nang, nang masuri na yan. Pansign daw, ta, pans, magpapansign daw siya sa akin gamit yung uh, white pintel pen. <laughs> Ay, ikaw gagawa dapat nun. Ako nga. White pintil? Ay, kakaiba. Me medyo unique yun ah. <laughs> okay yun. Oh, oh parang... Ano ko, may sumasabay? Wag po! Lalagyan kami, ayaw namin na ano, patayin namin kayo. May kami ni Viper, na may kami ni Viper. May gagawin kami. Uh, bawal may makakita. Hindi ko naman pinipindot, tinahawakan ko lang tapos inaalog. <laughs> inaalog? ano <laughs> inaalog? Yun medyo kakaiba yun ah. Inaalog. Nakakatakot naman yung hinahawakan. <laughs> Nagdududa na ako sa'yo. ah. <laughs> Hinahal. Lalaki ako ah. Siyempre may naano lalaki. Lalaki ako. <laughs> Wala nang nagsabing hindi ah. Problema ka pa si Ginger ko. Nagsawa na kasi si Viper sa ano guys, sa babae. Wala tayong siraan. Wala eh, <laughs> Ay, secret pala yung secret. siraan mo ako eh. Baka gusto mo mawala ng babae. Eh. <laughs> Irereto mo ba sa akin yun? Oo, siyempre palit tayo. Di ba marami akong babae. Bigay ko sa'yo. Tapos di ba marami kang lalaki. Ah, si ah, sige, sige. Magandang din yan. Dapat ba ako ah? Ay, gwapo lang hanap. Ay, putik. Gusto, ay, may peng-peng. May tao dito. Peng-peng. Patay kay ka. Wala akong gusto. Hindi, okay lang ako. Para may kalaban sa akin. Dito na nga ako. Ah, dito na sa akin. Why are you here? Nako, dito na sila. Anong ginagaw-gaw niyo? <laughs> Nagigipag-team up sila. Team up ba yan? Ayaw. Hindi ko alam sa'yo ha. Ah. Nasa akin. Hindi, meron din sa akin. Ang the way sa'yo, inatak-tak. Okay. Pinatay mo? Katimat mo ba yan? Seryoso, may nakatimat. Meron, meron katimat ako dito. Okay. Tingnan pa po yan, huwag mong barilin. Okay, kapi, kapi. May nakaglitch, nasa 60. Ito, ito, ito. Nasa... Bakit kayo nandito, men? Bakit kayo nandito? Gusto niyo rin ba mapaputokan? Nalandi, nalandi pa ako. Pre, ano pre? Are you team up, pre? Ano to? Team up, pre? team up, pre? Uy. Dibot pala to, min. Uy. Ay, gagi. Mga baril. Ay, di tao. Mga baril na. Ayaw niya kami. Bomba, patay. Nice. Lady Wow. Kanina pa open yun, hindi ko pinatay. Kala ko team up eh. Lady Wow. Daya nyo ah. Lady Wow. May coming. Nakita ko sa open na open siya, hindi ko pinatay. Nilapitan ko muna kasi nakatutok na. Okay lang yan, okay lang yan. Ipagiganti kita. Lods, wag muna kayo mag-team up, Mals. Kaya ayaw ko mag, ano, lumandi na naka-live kasi marami mo. Ano, pag-team up, eh. mawawala ako sa ano Away kayo ah, nang-away kayo ah. Sino yan? viewers, you know. It's time to shotgun. Ako si RC Axel Team Up. Sinira niyo yung labing-labing namin. Ingatan mo Kanta mo na lang para lumakas ako. Dahil walang invite sa'yo. <laughs> Oh. <laughs> Kumanta na lang tuloy. Ipagiganti na, ipagiganti kita, hindi pwede yun. Ay, Madam Gimmy, kumakanta ka ba? Ay. Video ka ba? Ibang kanta yung alam ko eh. Ibang kanta? Hindi yung ibang microphone. Ay, ba, ay, ba. hindi ako marunong na. Video key talaga. Video key, iba din. Kumakanta pero hindi maganda boses. Masa na yun? Hindi, hindi mo kailangan maganda boses. Wala, kasi mahilig ko sa video game. Siyempre, kailangan ko ng mga... Eh, di ba magbi-video kay nga tayo, sabi mo? Ayaw nga. Papahawakan mo ako ng mic. <laughs> Bakit di mo naman ako pahawakan ng mic? Dalawa kayo ng hawak. Ah, dalawa kami. Sige. Nililinaw ko lang. Mamaya, di mo na ah, papantayin mo ako. Di naman ako hawak ng mic, di ba? Ang hirap naman nun. <laughs> Oh, yung, yung mic ko, ano, grounded siya. Ay, grounded? Okay lang yan. Hawakan pa din. Di ba yung, di ba pag nag-ground ka, hindi ka daw makakanak? Yung mic ko iba. Pag nahawakan Ay, ko, ah, pag nahawakan mo, magkakaanak ka. <laughs> Naku, delikado pala yan. Asa na yung mga yun? Puputukan ko sila. Hindi na kasi kita mapuputukan. Ah, <laughs> sana ako. Puputukan natin yung mga yan. Sa sali ako sa video kay Session nyo, sabi ni Brenda Portugal. Ay, naka Brenda, ewan ko si Brenda. Growing ka na naman. Ay, chicks din yan si Glenda. Type ko din yan. Sabi ko na nga ba eh. Di kayo pwede. Sa, siya nga yung sinasabi ko sa'yo, sasama daw. Oh, sama mo na si Glenda. Oh, Glenda, gusto mo ba? Gawa ko, ano to eh, tibak gang. Tao rito kanina. hirap. Kasi pag ako yung pumatay, magagalit sa akin. Pag ako pumatay, sasabihin akong buo. Hindi ko maintindihan. Ganun talaga ang buhay, Kaya magulo. Kaya pumatay ng viewers. Diyan. Alis na ako. Di kita puputukan. Binpili ko lang yung pinuputukan ko. Grabe, kita niya pa din ako. Ay, grabe. Ang haba naman yung paningin niya. Sana all mahaba. Hindi ko ba napapasana all? ha? Hindi ko ba napapasana all? Mahaba? Gusto ko rin makatingin. Ay! Secret lang nun, kamaingay. Go back to the days our love Bait naman ang mga bot dito, nakatayo lang. Perfect. Oh, para hindi ka mahirapan. Ang bait naman ng mga bot dito. Ah, dapat pala magingay ako para puntahan nila ako. Motok. Shout out daw kay Madam Boss. Galing kay Kuis Neil. Ah, si Kuis Neil. Madam Boss. Ayan. At sino yung puputukan ko? Nandito lang yun kanina eh. Putukan mo na. Putukan mo na. Gusto bang makita? Ay na, nandiyan na siya. Narikita ko na yung kanyang logo ng sasakyan. Kita na siya. Matay ata siya. sniper ata siya. Ma-eyeball ka, Lods, sa mga viewers mo. Oo nga, pwede yun ah. Ka. Pangit ako, Ben. Ah, mabas lang ako. Pangit ako sa personal, mga Lods, hindi nakakalam. Filter po yung mga video mo. Ah, SMG ka pala ah. Hmm. <laughs> Sabi ko naman sa'yo, pagkikiganti kita. Ano tawag dito na nakikita kang puputo ka. <laughs> Ayaw mo ba sa'yo? <laughs> ha? Ayaw mo ba sa'yo? Gusto, gusto, gusto ko rin na naisip ko na habang puputo ka para ako na eh. Ah, <laughs> na-imagine mo na pala. Na-imagine ko. Parang ako yung babae dito. para si Viper yung, yung ano, no, yung chicks dito. Baliktad nga eh. Hindi ka nag-iisa, Lord. Half Pinoy, half filter din ako. <laughs> okay yun ah. Okay na Virgin, half Pinoy, half filter. half Pinoy, half filtered. Oh, ah, shout out sa mga half Pinoy, half filtered. Oh. Anong tawag doon? Half Pinoy, half filtered. Filtered. Gagi dito, mama. <laughs> Sana may limahan siya. Half, Pinoy, half filtered. Ibig sabihin, uh, ah, insured, pre-fit. Uh, ah, pre Filter Pinoy, ganon. Oo. Uh, ah, uh, filter tapos uh, Pinoy tapos filter. Beefy. <laughs> Sigaw. Dito na sila. Di kayo mabiro, guys. Napaplex pa ako. Uy, sakit! Ouch! Ah! Naputukan ako. Ang sakit ka! O, sige na. Pumunta ka muna sa iba. Ah. Mamaya pa tayo, maaga pa. <laughs> Thank you. Thank you, sige ma. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you. By the way, guys, no, don't forget to like and follow, guys. Madam Gaming sa kanyang Facebook page and also sa kanyang YouTube channel. Shoutout sa mga anong bulbulan. Mga bulbols. Mga bulbols. <laughs> thank you, thank you. Bye-bye. Hindi ba bayar si Viper? Lang, ano, oy, dad, Chick boy lang. Si, ano, si, si Kitite. Ay, sige. Si, quality. <laughs> Papakita, papakilala ko talaga sa'yo. Abangan, abangan nyo yun ah. <laughs> Bye-bye guys. Bye-bye. Kumpara natin sa cutini ko, baka mas, mas cute. <laughs> Oo, titignan natin. Sige na, bye-bye na, bye-bye. Hello guys, so huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment para ma-shoutout ka sa susunod na video. Okay, i-share mo na din ah. Bye-bye. See you!